ini đi sao ini đi đi đi đi đi con con zoom zoom zoom us fuck you yes 8 kilo bodoh oh ni ah <laughs> kalau kau orang nak mancing kau orang kena bayar kita orang tapi tempat ni tak boleh bagi tahu ah tapi kau dengar ada ah, masjid kan tapi kan tu ada jambatan belakang oh gila saya toman bermain-main di tepi-tepi oh. Habis dah bodoh aku dah panai dah Berenang ni ni Tu Baik-baik kau Baik kau Terbaik kalau dia hijau baik ya. Ini oh, bang, saya kau naik Cakap zoom Angkat-angkat ni, kita kan kau tahu sebab apa Eh, naik-naik bagi ikan makan spaghetti di lokasi yang rahsia. Ha ha ha ha. Tengok spaghetti. Ikan apa? Ya, kita tengok. Whoa. Whoa. Whoa. Oh my god. Banyak siut. Nampaknya ikan ber berebut. Ikan sekap. Wah, tengah sekap. Uh, makan. Nampaknya ikan-ikan di sini kelaparan. Kelaparan, kelaparan. Wow. Wow. Toki kamu kelaparan? Wow. pukul pukul min. <laughs>